Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина и сегодня я хочу вам показать, как можно сделать смешной чехол для телефона в форме миньона. Достаточно легко его сделать, нам потребуется несколько видов фетра, ткань такая, и также краски гуашь и немножко вашей фантазии. Если вам интересно, как мы его делали, посмотрите обязательно видео дальше.